ویلکم ایزی ویب ٹرک آج سناتا ہوں آپ کو میری ریئل اسٹوری میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی یوٹیوب پہ اس میں ٹیگ بھی اچھے ڈالے اور تمل بھی اچھا تھا سب کچھ اچھا تھا پر ویو نہیں آ رہے تھے پھر پھر ویو آئے نا اس کے ایک دو دن میں پھر ایک سائڈ میں تھا ویو آ جائیں گے فائیو ہنڈریڈ دے دو میرے کو میں لنک سینڈ کیا میں نے اس میں لنک سینڈ کیا ویب سائٹ میں پھر اپنا پانچ سو دے دیے میں نے پھر بعد میں میں کہا صبح ویو اتنے ہی اتنے نہ انکریز ہوئے نہ ڈکریز ہوئے پھر میں نے دیکھا کہ پھر اس سائڈ پہ دوار سے گیا میں کانٹیکٹ آسکر نمبر نہیں دیا انہوں نے فیک تھی یہ تو پیسہ ہڑپنے کی کوشش تھی ان کی میں نے پیسے دے دیے چلو پھر ابھی کیا کروں گا میں کچھ بھی نہیں تھا ادھر پھر بعد میں سال دو سال بعد پھر ایک ویب ویب میں دیکھا میں نے فون کیا لڑکے کو انہوں نے کہا کہ تین ہزار دو اور آپ کا مونٹائز ہو جائے چینل سبسکرائب تو آ نہیں رہے تھے میرے تھوڑے سے آ رہے تھے بس اس کا ڈیڑھ سال تو ہو گیا میرے کو چلانے کو اور یوٹیوب چینل پھر پھر نہ ہوئے پھر ان کو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پہلے کرو پھر پیسے دوں گا میں انہوں نے ٹھیک ہے ہزار کر دیے سبسکرائب میرے میں تو خوش ہو گیا پورا پھر انہوں نے سات سو روپیہ سات سو دے دو پہلے میرے کو پھر کروں گا میں آگے ہی میں دے دیے سات سو دیتے اس کے بعد ڈکریز ہونے لگے اپنے آپ پھر میں نے میں فون کیا اس کو کی ڈکریز کیوں ہو رہے ہیں سبسکرائب ایک ہزار تھے نو سو ہو گئے پھر آٹھ سو ہو رہے ہیں پھر ابھی کیا ہو رہے ہیں کبھی کتنے ہو رہے ہیں کم میرے کو بولتا آپ کے یوٹیوب چینل میں کاپی رائٹ ہے نا تبھی ڈکریز ہو رہے ہیں میں کہ ادھر کیا سین ہے میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں ابھی میں نے پرائیویٹ پہ کر دیا اس کو ویڈیو کو پھر بعد میں میں کہ ایک تو ہے میں نے فون کیا میرا بلاک ہی کر دیا نمبر پھر وہ بھی کر دیا کہ دیے میرے پھر بعد میں میں نے پھر میں تو ٹوٹ گیا پورا ناراض ہو گیا پورا پھر بعد میں میں نے کوئی اور آدمی ہوگا کیوں نہ کیا تھرٹی فائیو ڈالر دو میرے کو مونٹائز بھی ہو جائے گا اور ون کے بھی ہو جائے گا آپ کا سبسکرائب میں کہا ٹھیک ہے چلو میں کہا پہلے کرو آپ سبسکرائب اور بعد میں دو دن کے بعد پیسے دوں گا میں پھر اگلے دن فون ہے کہ میں یہ کام کرتا میں کروں گا نہیں میں کل تو کر رہا تھا میں نے جب بولا نا میں نے پیسے بعد میں دوں گا تو تبھی اس کا بند ہی ہو گیا سب کچھ ایسا کچھ ہی نہ ہوتا یہ جھوٹ بولتے ہیں سب کچھ آپ اپنی ویڈیو چلانی آپ کو اور نہ کس کو ایک روپیہ دینے کی لوڑ نہ کچھ اپنی ویڈیو اچھی بناؤ بس ایک سال دو تین سال میں ہوتا رہے گا آپ کا کبھی کبھی تو ہوگا وہ تو پتہ منٹ کو سال بعد ضرور ہو جاتا کبھی پتہ آپ کا ہو جائے کس کو بھی پیسہ مت دو اپنا یوٹیوب کا چینل اپنے خود میں بناؤ برا آپ کی اچھی لگے گی ویڈیو پھر وہ سبسکرائب کریں گے اور اچھی اور اور دیکھیں گے آپ کی ایسے تو آپ ون ہزار سبسکرائب نہیں دس ہزار سبسکرائب ہو جائیں گے آپ کے کس کو پیسے دینے کی لوڑ نہیں اے لوٹے رہے ہیں سارے سبھی لوٹے رہے ہیں کوئی سائڈ اچھی نہیں ہے کہ جی، میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی کوئی فون کوئی کچھ بھی کہے فون کر دوں میں کر دوں گا یہ کر دوں گا بول جو دماغ سے نکال دو وہ اے لوٹے رہے ہوتے ہیں ویسے اے پیسہ ہٹپ رہے ہیں آپ سے بس آپ کس کو بھی پیسے مت دینا ایسے ہی ٹیک کر لوں گا میں ہاں، سبسکرائب کر لو یوٹیوب چینل کو میرے کو وارننگ دوں گا میں